Hej och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag är jag ute, eh, lite i skogen och lite efter vägar. Och det är för att testa min nya kamera som jag kommer använda när jag eh, gör filmer. Och det är alltså den jag filmar med nu. Och jag befinner mig just nu där jag spelade in min förra video om friluftsmat, frystorkad mat. Så jag ska göra lite filmklipp och ta några foton och se vad den här kameran presterar. Men som jag upplever det redan nu så tycker jag att den verkar väldigt bra. Den följer mig med fokusen, vilket inte min jättedyra kamera gör. Eh, för den har inte fokus, follow, follow fokus som det heter. Eh, men det har den här. Så jag är supernöjd redan. Eh, så jag ska ta lite bilder nu och se vad den presterar. Så jag är på sätt och vis ute i naturen men inte och gör mat eller något idag. Utan nu är jag ute för att testa kameran vad den går för. Som ni ser kanske så snöar det ju här. Har gjort det till och från i flera dagar. Vi hade minus 18 just där jag bor i fredags. Så det var svinkallt. Men det har varit kallare än så på en del ställen runt om. Det hade varit 27 minus bara en mil från där jag bor. Brr, säger man då. Så nu ska jag filma lite och fota och så gör jag en liten naturfilm utav det. Och så får ni säga vad ni tycker om min nya kamera. Om den är bättre än den jag filmar med hittills. Sådär, nu har jag varit och fotat lite, jag filmar lite och jag har ställt ison lite för högt ser jag. Men bättre att jag syns än inte alls. Sen hoppas jag ljudet på den här är mycket bättre än på den förra. Eh, vad har jag gjort idag? Idag har jag varit och kört snöskoter. Eh, men det slutade med att jag körde fast och min son körde också fast. För det var fruktansvärt mycket lössnö. Så när jag klev av skoten där jag hade kört ner den, den grävde ner sig i bakändan, då stod snön upp till midjan på mig. Så det är inte något roligt att vara ute i okörd terräng utan man ska försöka ta sig till leder eller där någon har varit och kört tidigare. Men men, kommer fler gånger att köra. Så nu ska jag bege mig hem, ladda upp den här filmen och så får ni berätta vad ni tycker om kvaliteten på den här kameran. För som sagt, den här har ju follow fokus. Vilket den andra inte hade. Eh, så det är det jag ska göra och jag hoppas ni haft en trevlig helg och får en trevlig vecka. Ha det bäst så länge. Hej då!